嗯嗯，叫叫，一会儿。 ¡Gracias! Mother. Mother, I crave violence. Uh... <laughs> jacket that I see each morning ค่ะตีนะลูกตีนะปล่อยค่ะปล่อยปล่อยลูกดูดูดูดูดูดูดูก 一天，你那，你你那是不是脖子以下全是胃的你啊？一天，你除了吃，你就是炫啊？你瞅。